Eh, ¿Cómo Yo sentaba ahí con el celular y estaba, estaba mirando el video, entonces un tipo se agarra el, celular El motor estaba para allá cuando iba a botar el motor yo corrí atrás ahí. Entonces yo agarré por, noche por, y casi yo lo tumbé ahí, pero se, se corrió con el motor y se fue. ¿Te quitó el Sí. Dicen que anteriormente también te ha robado otra cosa. Ella se metió, de la noche, se metió ahí, se llevó una bicicleta, dos palos y un teléfono. ¿No y yo, te... No, yo no conozco a él. ¿no? entonces tú estaba sentado ahí? Sí, yo estaba sentado ahí, pero yo estaba sentado, yo no conozco. El tipo, mira la chancleta de ella. Se dejó ahí cuando yo lo atrás de ella. ¿Qué te É um telefone com todo o é, cositas de vocês. Né? Eh, meu nome é de aquí, Ramón é trabalhador, né? Sim, eu trabalho aí ahí condição com o Nicolás. ¿Cómo lo Yo sentaba ahí con el celular, estaba, estaba mirando el video, entonces un tipo viene, se agarró el, celular El motor estaba para allá. cuando yo iba a botar el motor, yo corrí atrás de ahí. Entonces yo agarré por, por, por, Y casi yo lo tumbé ahí, se, se corrió con el motor y se fue. ¿Te quitó el teléfono? Sí. Dice que anteriormente también te ha robado otras cosas. Ella se metió el jueves de la noche, se metió ahí, se lleva, se llevó una bicicleta, dos palos y un teléfono. ¿Cómo, y yo, te... a él? No, yo no conozco a él. ¿no? entonces tú estabas sentado ahí? Sí, yo estaba sentado ahí, pero yo estaba sentado, yo no conozco. El tipo mira la chancleta de ella. Se dejó ahí cuando yo corrí atrás de ella. Um telefone com é, cosita de vocês, né? É, meu nome é aqui Ramon René. Você é trabalhador? Né? Sim, eu trabalho aí né, em produção com o Nicolás.